Turdus rufiventris, Alofoixus pres, pignorotus erythrotalmus, Apus, Apus arulax canorus, Turdus merula, Sturnus vulgaris, Sturnus, Corvux corax, Coragips atratus, Faeton leptorus, Peitucus melanocephalus, sporophila Torqueola, Sorsal colorado ¿qué ves, Bulbul de cara gris, ¿desde dónde ves? Bulbul de anteojos, ¿desde qué cielo nos sobrevuelas? Vencejo común, guamey, mirlo negro, ¿saben cómo he de traducir su canto? Estornino pinto y estornino común, ¿cuáles son las fronteras de la diferencia? Cuervo se ha liberado el alma de Alan de la sombra que flota sobre el suelo. Sopilote, ya vienes por nuestros restos en el foso de este gran rastro. Rabijunco, tú que sobrevuelas el mar, ¿dónde están los cuerpos? El tigrillo bebe agua del manantial de las 400 voces. Semillero, canta, canta en tu nido. Zorzal colorado, bulbul de cara gris, bulbul de anteojos. ¿Nunca veremos salir a flote a este país? Vencejo común, guamey, mirlo negro, donde las antiguas cosmogonías, estornino pinto y estornino común, la mentira y la razón, cuántas veces el juego a ser humano, cuántas veces la guerra, el agujero negro llamado dolor. Cuervo, grasna, cuervo, grasna. Quiero tus lustrosas plumas entre lo dicho y entre lo azul. Sopilote, ¿qué quiere decir México? México, México. Rabijunco, el tigrillo, les pidieron visa cuando cruzaron la frontera. Semillero, canta, canta en tu nido, canta, canta canta en tu nido. Pájaros que cantan la pauta, pájaros que picotean los sentidos, pájaros que hacen preguntas, pájaros tiempo, pájaros memoria, pájaros nunca en el olvido, pájaros mentira, pájaros balas, pájaros casi muertos pero pájaros vivos pájaros lógicos, pájaros cíclicos, pájaros enfermos y de pico astillado, pájaros garra, farsa, hueco, hoyo, pájaros que anidan o que no, pájaros, pájaros pautados, pájaros alienígenas, pájaros, pájaros, pájaros, turdus rubiventris alofoixus, 3. Ignoro tus talmos, Apus, apus. Arulax, canoros. Turdus meru. Sturnus vulgaris. Sturnus. Corvux corax. Coragips atratus. Faeton leptorus. feuticus melanocephalus. Sporofila. Torqueola.